咱们速成一个肘膝组合，快速把膝搞定，上步，嘣，甩手，啊，啊，就这样，别让它先错，走，嘣，哎呦，你你不能替我把把腿绷起来啊，是这样的，你看腰别动，腰走甩回来，能理解吧？理解意思吧？你看，理解意思吗？就是腰往后，靠靠这个腿，靠这个腿，对，嘣，把它连起来看，爸别回来，直接嘣。 蹬，蹦！别回来，走！蹦的慢点，慢点，慢慢点，慢点啊！走上步，蹬，蹦！哎，很好。蹦，抱走，转，抱回去，蓄力走，左手抱走，蹦，完美！走，蹦，蹦，走，蹦，蹦顶膝，蹦，很好。左右，好，转身，蹦回去，来，蹦，蹦啊！这个就是这个啊！你看上步，你不要，不要这样拉着打那个手，蹦就完了。 对对，很好，蹦蹦挺膝，好，不是往那边蹦，我转身，蹦回去护头，护回去走，蹦蹦完美。